Weh, Gal. Hmm. Kau nampak tak berus gigi aku? Yang mana satu? Yang warna kuning. Warna apa kau cakap? warna kuning uh, penting sangat ke bagi kau aku pakai tu buat cuci jamban